presented by Jagdamba Films. मोडला के हो खतावेगी जो तोड़े चलो ते लागलियत कसी जन तोड़े चलो ते लागलियत कसी जन मोडला তবে গিজন তোরে চলতে লাগলে অকসিজন যব তুই না রহবে দে পগলি যব के हो केहू की जो तोड़े चलो दे लागले अकसी जो